Parle-moi un petit peu de ton expérience Amour-Amour pour commencer. Euh, ben, c'était vraiment une belle expérience. Premier gros rôle pour moi. Ben, on m'a donné une chance vraiment hot. Les gars m'ont fait confiance. C'était juste un gros trip. Puis ça a été intense, rapide. Puis il euh, fallait rentrer au poste. Parle-moi un peu euh, de ton personnage. Qui tu joues? Ben, je joue Alex. Il est vingtaine. Son chum et elle viennent de se laisser, mais c'est plus son chum. Elle va pas très bien. Elle se pose placée par rapport à ça, par rapport au groupe. qui mais en même temps, son ils, est encore ensemble. Ben, c'est ça. Au début, je voulais pas dire qu'il était perdu, mais elle est perdue. Puis elle, cherche de drôles de façon puis elle fait des drôles d'affaires. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de ton personnage? Euh, elle est folle. Elle part dans, dans cette bulle dans sa tête. Et elle l'insulte en parlant de son vagin. C'est juste pas correct. Quand elle devient pas correct, c'est quand même le fun à jouer parce que je suis pas comme ça dans ma vie. Ok. En fait, toutes les scènes où euh, je suis un peu folle, c'est les meilleures scènes à jouer. <laughs> ben Steve, ça s'appelle Steve, c'est un batteur, donc c'est le, le, batteur du groupe euh, Amour Amour. En quarantaine, euh, désolé. <laughs> Alors Steve, il est comme ça, tout. c'est un, finalement, je peux dire, un has-been. <laughs> un has-been en manque d'amour. Il y a des scènes plus qui étaient assez spéciales à tourner. Euh, exemple, il y a une scène où je dois euh, prendre un toutou dans une espèce de machine à toutou qu'on voit partout là, dans, les bars. Mais elle n'avait pas de, machine à toutou donc il a fallu vraiment que je mime, que j'imagine le, bras qui va prendre le toutou. Ça, ça a vraiment été euh, génial à faire. J'ai vraiment eu beaucoup, de fun. Il y a beaucoup de scènes aussi de bar avec les... <laughs> C'est ça, c'est ça, Vraiment un beau projet, en tout cas, allez voir ça. ok, moi je fais Justin, je suis un agent d'artiste, peut-être ça a poudre, on sait pas trop comment il est arrivé là, mais ce gars-là il tripe peut-être sur le band, mais il tripe pas vraiment sur le band. puis il est vend parce qu'il y a derrière peut-être de la monnaie à faire, peut-être qu'il y a du bread d'affaires avec eux, et puis il essaie de les encourager avec tout son cœur, mais c'est un gars qui est un peu mal dans sa peau, euh, dans le char de sa mère, comme il peut, il essaie de trouver l'amour lui aussi, parce que le but dans tout ça, c'est de trouver l'amour. Si on parle de scènes oui, qui ont été troublantes, c'est sûr que de tourner une scène avec euh, Fanny, avec Alex dans l'auto, été intense, mais aussi euh, parce qu'on se connaît, c'est toujours l'intimité entre deux acteurs qui se rencontrent, autant que quand deux acteurs se connaissent, et qui parlent un amour en dehors du personnage aussi, puis que tu fais une scène comme ça, dans cette intensité-là, il y a aussi une, espèce de ballon avec ton vrai amour dans la vraie vie versus Just dans la bagnole avec Alex. C'est un beau tournage, avec des gens vraiment merveilleux. Et euh, un clic, allez voir, allez voir qu'est-ce qui se passe.